おじさんいらっしゃいませねえおじさん ァイヤーサイバーファイバーダイバーファイバージャージャーあの夢も憧れも落書きのままぼやけて消える Let's go はるかこれがいいのこれでいいのふてくされてはいはいはいはい heavenly how to cast who 心臓せいあましんどこんなんじゃない っごくうまく歌えたよありがとう悲しむリピートロンデンスルー愛しさの傷口は ゴーゴーゴーゴーくおいおい LOVE ラブリーハルカンゴーハルカンをあの子みたいに笑えるのだ したあの日みたいに抱きしめてくれるのがちきれない孤独と悲しみのループはるかヘフレームのあなたにピントが合わないロンリネスルー愛しさの傷口は羽をなくした鳥のようにどうして目あら そんなに悲しくはるか すっごくうまく歌えたよありがとう はるかためておいはいはいはいはいふふふゴーゴーゴー燃えてきたぜ しまっと強くなっていかなきゃどんな遠回りでもありがとうとことんやってやるぜ っごくうまく歌えたよありがとうおじさんも歌ってよダメダメよ 夢を素敵追って傷ついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せたない歌だね I love you もろくに 地べたでこんなに不器用心に歌が染み込んでくるよなのになのにどうしてさよならは言えたのダメだねダメよダメなのよあんたが好きで 春季すぎてどれだけ強いお酒でも歪まない思い出がバカみたい切ない歌だね こよかったよおじさん せるイエイ こよかったよおじさんありがとうございました。 Bye. <laughs>